¡Otro león! Ah, ah, Mario, ven, este, córrele. Este, este, ah. Mira, Mira, mira. ¿Qué le está haciendo? Nada, la está siguiendo porque es su novia. Ay, la abrazo. Vámonos.